है गेमर्स आज की न्यू वीडियो में जो हमें फ्री में इमोट मिल रहा है वो हम कैसे ले सकते हैं इसलिए आज के 21 21 तारीख के शाम को 6 बजे एक स्टीम चलेगा इस स्टीम के लिए आपको गरीना के एक स्पेशल यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए मिलेगा और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी यहाँ से इसके लिए आपको इसके लिए आपको 21 मार्च को लॉगिन करना पड़ेगा फ्री फायर को यहाँ पर एक जब वो स्टीम पूरा हो जाएगा आप लोग को एक कॉइन मिलेगा उस कॉइन के थ्रू आप लोग को एक मिलेगा ना इसमें से आप ची इसमें से आप जो जो भी कोई एक को ले सकते हो इमोड लेना हो या diamond card diamond card emote एक साथ मिलेगा यहाँ पर ये लूट बॉक्स और डायमंड कार्ड एक साथ मिलेगा इसलिए आपको जो जो चाहिए ले लेना अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना सब्सक्राइब भी कर देना ओके इसके बाद आप लोगों को एक स्पेशल होम पेज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पर शाम को सात बजे को लाइव स्ट्रीम देख लेना